Magandang magandang umaga Pilipinas. Nandito naman tayo sa George Zero Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa Kalye Surveys noong April 20. Ang sayo ko dito sa balita, mga kababayan, BBM, bandira sa 40 ng 45 lalawigan ayon po dito sa Maharlika TV. April 23, 2022 mga kababayan. Kinumpirma ng pinakabagong resulta ng Cali Survey ang pangunguna ni uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga formal survey na isinasagawa ng mga respetadong polling firms sa bansa, mga kababayan, ang uh, base po sa resulta ng Kalye Survey na inlabas ng Splat Communications nakakuha si Marcos ng majority o top preference shares sa 40 sa 45 ng mga lalawigan sa buong bansa. So napagandang balita po yan mga kababayan. BBM, BBM tayo sa May 9, 2022 para gumanda po ang buhay ng bawat Pilipino magbababa ng presyo ng mga bibilhin na ubayan at matulungan ni BBM ang mga naghihirap na magsasaka at saka mangingisda sa bansang Pilipinas. Kaya huwag natin kalimutan, BBM number 7 at ang kanyang Vice President na number 4, Sara Duterte Carpio, mga babayan. Hanggang April 20, nags sa gawa ng Kalye Survey sa 51 na labigan na may 150,063 na respondents mga kabayan. Sa Antique, Basilan, Batanes, Kamingin, Dinagat Islands at Guimaras. Sa kabuang Kalye Survey, tatlong bahagi ang inilabas ng isflat kung saan sa unang episode ay nanguna si Marcos sa 13 mula sa 14 na probinsya. 13 out of 14 nanguna po si BBM. Ito ay sa Agusan del Sur mga kabayan, Agusan del Norte, Aklan, Aurora, Abra, Apayao, Bataan, Bulacan, Batangas, Bohol, Bukidnon, Biliran at Benguet mga bayan. Tanging Pangalawa lang siya kay Robredo sa lawigan ng Albay. Normal lang po yung mga bayan kasi po ang Albay po ay parte po ng Bicol Region. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit naumuna po si Robredo sa kanyang region mga kabayan. Aside from Albay, Robredo is either second rank to last place in the other 13 provinces presented ayon sa analisa ng SPLAT. Tignan nyo mga kaibigan ha. Ah. Si BBM ay pangalawa lang ha. Ah. Pangalawa, bumababa si BBM sa second place lang. Pero si Aling Lini po is either nasa second siya or sa pinakahuli mga kababayan. So napakalaki po ang agwat ng habulin ah, ni Lini sa darating na alan kasi nag nandun siya sa last sa mga ibang probinsya, nasa last siya, last, second or last. Samantalang si BBM, pangalawa lang palagi po. Labing pitoan nila ang kasali sa bahagi na ito, ngunit hindi pa nila nakukuha ang datos sa mga lubigan ng Antique, Basilan at Batanes. Sa pangalawang bahagi ng ulat, 15 na labigan ang kasama ngunit hinihintay pa nilang dumating ang datos mula sa Kamingin, Kamigin at Dinagat Islands, mga kababayan. Sa 15 na lawigan yon. So wala pa yung datos sa Kamigin at Dinagat Islands. Ayon sa spot, si Marcos muli ang nakakuha ng majority or top preference votes ng manguna ito ng uh, siyam out of 13 provinces. So nanguna pa rin si BBM mga bayan sa siyam na probinsya, sa 13 na probinsya sa bansa. Nakakuha siya ng pinakamataas na preference shares sa Cagayan sa 96%. Pero yung mga bayan, bihira po yung makakuha ng 96% sa isang probinsya ng isang kandidato. Kaya napakasarap pakinggan napakagandang malaman mga kababayan na si BBM po ay nakakakuha siya ng 96% sa isang probinsya lamang. So, napakalaki po ang habulin ng kanyang katumbali. Nakakuha din siya ng 41%, 41% sa kapis mga kababayan na uh, Cavite, nakakuha siya ng 61%. Sa Cebu, 48%. Cotabato, 55%. Davao del Oro, 48%. At Davao del Norte, 69%. Mga kabayan. Davao del Sur, 66%. At Davao Oriental, 55% tataas po ang nakukuha ni BBM sa mga probinsya po sa Mindanao. So, napakarandang magpapasalamat po tayo sa suporta na binibigay po ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Shout out po, Mindanao. Ang sabi po dito pangalawa, in the four provinces, sabi, and he did not tap sabi ng Isplat. He was second in the four other provinces that he did not top, sabi ng Isplat. So, ibig sabihin, hindi bumabagsak si BBM sa panguli or sa pangatlo, kundi steady lang po sa pangalawang uh, place sa mga uh, ibang probinsya, mga kababayan. Samantala, Languna naman si Robredo sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes kung saan ang kanyang pinakamataas na preference sales ay sa Camarines Sur kung saan nakakuha siya ng 80.7%. Samantalang si BBM, 96% sa Cagayan. Si Lini, sa kanyang lugar mismo ay 80.7% lamang. So, ang prinsya po, napakalakas in the 10 other provinces, she ranked second to fifth. Mga kabayan, nagrarank si, si Silini sa second to fifth. So, second to fifth, meaning hindi siya consistent sa second place. Hindi kagaya si Bumbong Marcos, mga kabayan, nangunguna, then consistent siya sa second place. Sa episode na ito, nakakuha si Manny Pacquiao ng top preference sales sa Davao Occidental. O si Pacquiao, at least si Pacquiao nakuha niya yung top preference sales sa Davao Occidental habang si Isko Dumaguso at Ping Lacson ay hindi nakakuha ng, kalam ng kalamangan sa kahit sa ang lalabigan. <clears throat> so, ganyan po ang nangyari. Mga kabayan, walang nakuhang pinakamataas sa isang lugar o isang probinsya si Lacson at saka si Escomorino. Sa huling bahagi ng ulat, nagsagawa ng kalye survey sa 19 na lawigan ngunit wala pa ang datos sa Guimaras. Una pa rin si Marcos nakakuha ng 51% sa Eastern Samar, 51% Ugao, 76% Ilocos Norte, 86% Ilocos Sur, 81% Iloilo, 42% Isabela, 86% Kalinga, Kalinga, 83% La Union, 92% Lanao del Norte, 73% Laguna, 61% Leyte, 71% Lanao del Sur, 61% Maguindanao, 45% Marinduque, 40% Masbate, 35% Misamis Oriental, 56%, Mountain Province 86 or 83%, at Misamis or Occidental 54% po. Sa kabuuan, he leads all 18 of 18 provinces in terms of presidential preference shares. The four other presidentiables, Linis, Kumani, and Ping did not receive any majority for top preferentials in the aforementioned provinces, they are either second to fifth. Meron niya mga bayan, 18 provinces, pinakamataas po sa PBM. So, yung support natin mga bayan, tuloy-tuloy lang po, maging mapagmatyag, maging mapagsuri, at saka huwag kalimutan pagsabihan natin ng mga mag-anak natin, mga kaibigan natin na nagdadlawang isip pa mga kabayan na BBM, BBM Sara Unity ang ating susuportahan sa May 9, 2022 election. Salamat lang marami again George Vlogs. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakisubscribe naman po. George R. Vlogs po lamang. Uh, ah, share like at saka mag-comment sa video ito. Again, God bless, stay safe and healthy always. George Sardax. Maraming salamat po.